Então, é il verbo andare. Atenção, esse verbo, terceiro mais utilizado em língua italiana, é um falso amigo, porque andare não significa andar de caminhar, significa ir. E agora vamos aos exemplos. Andiamo a vedere qualche esempio. Verbo andare, que é o verbo ir. Vou até colocar aqui, ó. Io. No presente, como fica? Io vado da un'amica. Vado da un'amica, eu vou à casa de uma amiga. Tu, io vado, tu vai. Vai al supermercato questo pomeriggio? Vai al supermercato questo pomeriggio e lei invece, o lui, leia ou lui, ela ou ele, vá. Uh, Beatrice va all'università. Io vado, tu vai, terminando com i, e lei ou lui, ela ou ele, vá.